Ini kan yang kamu suka, keju banyak di dalam, tambah keju crispy di luar, bikin pengen gigit. Makin suka, makin terkeju-keju. Baru stuffed crust dengan crispy cheese.